Hamıya salam. Bu videoda ekranda da gördüyünüz kimi videolara MP3 player əlavə etməyi öyrədəcəm. Yəni bunun üçün bir proqramı sizə tanıdacağam. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub videomu da like atmağı unutmayın. Hazırsınızsa başlayaq. Proqramı Google Play Store-dan asanlıqla yükləyə bilərsiniz və yüklənmə linki də videonun açıqlama hissəsindədir. Proqram sizin telefonunuzda olan mahnıları oxudur, eləcə də ona MP3 player olaraq video düzəltmək imkanı verir. Beləliklə siz həmin mahnıları videoya çevirə bilirsiniz. Burada bir çox MP3 player növləri var və bunlardan ürəyinizə olanı seçə bilərsiniz. Eləcə də buradakı şəkil qismindən ekran şəklini və arxa plan şəklində dəyişdirə bilərsiniz. Bundan əlavə proqramda müxtəlif bulanlıq effektləri, rənglər və başqa bir çox ayarlar mövcuddur. Bunun üçün də proqramda bir az vaxt keçirərək bunların hamısını dəqiq öyrənə bilərsiniz. Və beləcə daha bir proqram tanıtma videomuzun sonuna gəldik. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında. Müzik